traiter cela, je voudrais d'abord évoquer le concept d'équivalence de deux affirmations. Et dans ce cadre-là, je veux dire que nous savons, et on peut le définir, hein, si deux nombres sont égaux, alors leur différence est nulle. Et ce qui est bien évident, si je prends deux entités qui sont les mêmes, deux nombres, si je les retranche, donc si je calcule leur différence, le résultat est zéro. Et en même temps, nous savons que si la différence de deux nombres est nulle, alors les deux nombres sont égaux. Mathématiquement, on écrit cela sous la forme à B si et seulement si A moins B est égal à 0. Ce symbole ici, c'est le symbole d'équivalence. Et en gros, ça veut dire que je peux soit affirmer que A est égal à B, ou je peux affirmer que A moins B est égal à 0, et en fait, ça revient à affirmer la même chose. Alors, on va se baser sur cette équivalence pour montrer que, alors, si on a A est égal à B, et si C, c'est un nombre non nul, Alors, A moins A fois C est égal à B fois C. Pour montrer cela, on va faire un enchaînement de plusieurs réflexions. On va commencer avec si A est égal à B, alors on peut dire aussi que a moins b est égal à 0, étant donné que les deux affirmations sont équivalentes. Dans une deuxième étape, si je sais que a moins b est égal à 0, alors si je multiplie le nombre a moins b fois le nombre c, je vais obtenir un nouveau 0 parce que multiplier n'importe quel nombre par 0 est ça c'est a moins b, puisqu'on sait qu'il est égal à 0, donc ce résultat est égal à 0. Mais maintenant, nous avons vu, si a moins b fois c est égal à 0, nous avons vu que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction, donc j'ai a fois c b fois C est égal à 0. Je ne viens qu'appliquer ici <clears throat> la propriété de la distributivité. Et alors en dernière étape, si je sais que A fois C moins B fois C est égal à 0, donc c'est une différence de deux nombres, alors je sais que les deux nombres sont égaux comme on l'a énoncé tout à l'heure. Donc maintenant, si je prends l'enchaînement de ces quatre affirmations qui sont boîtes, alors on va arriver à, si A est égal à B, alors A fois C est égal à B fois C. Ceci, ce qui revient grosso modo à oublier les phases intermédiaires Donc en fait, on passera directement cette affirmation-là. Cependant, nous avons dit que lorsque ce que nous vient de montrer, c'est que si deux nombres sont égaux, et si je multiplie les deux nombres par un même nombre, j'obtiens aussi une nouvelle égalité. Ce qu'il faut encore montrer dans une deuxième étape, c'est l'inverse, c'est-à-dire il faut montrer que si A fois C est égal à B fois C. Alors, on va faire le chemin inverse. Alors, je vais d'abord, je vais commencer par la différence. Ensuite, je vais appliquer la mise en évidence ou d'un facteur commun qu'on a vu ultérieurement. Ensuite, si je sais qu'après avoir mis en évidence C, alors là, ici, le raisonnement est un peu plus ardu, puisqu'on sait que C, le C est un nombre non nul. Donc, j'ai le produit des deux nombres qui s'annulent. Le premier est non nul, donc il faut que alors a moins b est égal à 0, mais si a moins b est égal à 0, alors d'après notre équivalence initiale, alors a est égal à b. Et ainsi, d'après le même principe que précédemment, en effaçant, en écartant les étapes intermédiaires, on arrive à si A fois B, A fois C est égal à alors A est égal à B. Et de ceci, on peut déduire alors A est égal à B est équivalent à A fois C fois B fois C. Cependant, avec, et il faut toujours faire attention à que C est différent de 0.